Oh, fermi un attimo con questi video pedagogico-educazionali, motivazionali, strategici. Apriamo un attimo le orecchiette, le orecchiette, aprire, fermiamo un attimo il mondo, no? Non c'hai tempo per farlo? Te lo do io il tempo per fermare il mondo adesso, tre minuti, ma che proprio non c'è nient'altro che la vita quella vera, altro che internet. 3 minuti di fermare il mondo. Pronto? Fermiamolo. Música